de verf voorbereiden. En dat is heel erg simpel. Je draait eigenlijk... Oh, oh, Oké, ik heb net vaseline in mijn handen gehad. Hè? Don't judge me. Hey allemaal en welkom bij een nieuwe vlog. Ik ga jullie vandaag laten zien hoe ik mijn haren verf. Want ehm, zoals je kunt zien is er al wel wat uitgroei. Ik ben een stukje lichter van mezelf. Het scheelt niet heel erg veel. Maar iedere keer zodra mijn eigen haarkleur weer tevoorschijn komt, dan denk ik... Ik zie er een beetje ziek uit, ik zie er een beetje bleek uit. Ik zie er gewoon niet echt uit. Dus ik hou van die intensiteit. Ik heb ze eigenlijk altijd gewoon een stukje donkerder geverfd. En dat ga ik vandaag weer doen, want ik had jullie laatst al verteld dat ik twee grijze haren heb ontdekt. Dus eh, ik heb ze er ook uitgeplukt met een pincet. Gelukkig zijn er niet zes terugkomen groeien. Ik hoopte eerst eh, dat het een verstoord haarzakje zou zijn, of ja, twee in dit geval. Maar ze zijn echt terugkomen groeien. Dus uh, it's a fact. Ik heb grijze haren. En ik ga ze vanaf nu gewoon moeten verven. En dat zal ik sneller moeten doen dan dat ik vroeger heb gedaan. Ik uh, verfde mijn haren denk ik één keer in het half jaar. En dat zal nu toch wel echt eh, één keer in de maand of één keer in de twee maanden moeten worden. Om die grijze haren te verbergen. Dus ja, ehm, op naar de kruidvat. Ik ga jullie zo meteen laten zien hoe ik mijn haren verf. Um, het zal niet perfect zijn, ik ben geen kapster, maar we gaan het gewoon doen. Ik zie dat ze 1 plus 1 gratis zijn, dus dat is mooi. Even kijken welke ik nodig heb. Ik denk deze. Nee. ik moet bruin zwart. we gaan beginnen. Wat je allemaal nodig hebt om je haren te verven, dat is natuurlijk de haarverf zelf. Een oud t-shirt, want eh, ja, je gaat nou eenmaal onder de verf zitten en je krijgt gewoon heel erg veel vlekken. En dat wil je niet in je nieuwe kleding hebben of op je huid, want op je huid gaat het ook nog best wel moeilijk eraf. En daarvoor heb je dus de vaseline nodig. Ehm, die ga ik dadelijk op mijn haargrens eh, een beetje aanbrengen, zodat ik niet te veel vlekken krijg in mijn gezicht op mijn gezicht en ook niet eh, op mijn oren. Dus ook een beetje vaseline op de oren. Olio Intense, eh, no ammoniak. Dit is de zwart nummer 210. Nou, professionele kruisdekking. <laughs> Zoals je ziet heb ik mijn oude zwarte shirtje al aangedaan. Dus het volgende wat ik ga doen is even de vaseline aanbrengen wat doe ik op deze plekken? Ik even mijn haar een beetje zo. Wat doe ik hier? Niet zo goed voor je gezicht, maar goed. We doen het toch even. En een heel klein beetje op de oren. Dan gaan we beginnen met de verf. De verf voorbereiden. En dat is heel erg simpel. Je draait eigenlijk... Oh, Oké, ik heb net vaseline in mijn handen gehad, hè. Don't judge me. Mhm. Haal het dopje eraf. Dan kijk je even hierin. En dan zie je hier verzorgende crème kleuring. Die maak je heel erg makkelijk open. Hier zit een puntje in en die druk je hierin om vervolgens de verf hierbij te voegen. Ik heb hier twee handen voor nodig. Het nou, zit er bijna allemaal in. Zorg dat je hem een keer eh, goed oprolt, want er zit nog heel erg veel verf in. Kijk, daar komt hij al. Even de dop erop. Het tweede flesje klaarmaken. Want ik heb nou eenmaal eh, ja, wat langer haar. Dus ik ga twee, twee verpakkingen nodig hebben. Ik heb het vaak wat meegemaakt dat ik er maar eentje had gekocht. En dat ik denk van, oh ja, maar dat haal ik wel. Maar dat eh, haal je niet. Dus deze ook weer een dopje eraf. <laughs> Oh god, daar gaan we weer op. Topje eraf, ja. Topje eraf, en ook hier gaat de verf in. in. Is nog best wel een klus hoor. onder kracht zetten en oh. Oké, echt oppassen, <laughs> want het komt er soms gewoon echt, echt uit. Het ziet er best wel smerig uit zo. Maar dat maakt niet uit. Hoppakee. Deze mag ook weer weg. Nou, dan heb ik twee flesjes. En het volgende wat ik ga doen is schudden. Oh, dat gaat best wel snel. het is altijd een beetje lastig je moet hem echt goed kunnen horen klotsen, zeg maar, want anders wordt de verf niet goed verdeeld. Het is best wel warm van, ik krijg het warm van, joh. Goed, ze zijn geschud. En ik kan eindelijk beginnen. Dus let's go. Oh ja, natuurlijk. Heel belangrijk. Zit altijd in de verpakking. En dat zijn de plastic weggooibare handschoentjes. Anders worden natuurlijk heel je handen gekleurd. Dat wil je niet hebben. dat ook, dat je gewoon aan deze kant zeg maar een beetje, ik weet niet, ik heb het gevoel dat ik daar hele dunne haren heb. Dan denk ik altijd dat ik misschien vroegtijdig <laughs> op die plekken al kaal ga worden, maar ik denk dat dat wel heel erg mee gaat vallen. Dat wel vast wel meer vrouwen dat hebben. En ook weer dit plukje hier bij mij, want dat is echt een heel erg eigenwijs, eigenwijs plukje. Dus die even goed meepakken. Eh, ik heb eh, de voorkant gedaan en hier heb ik nu een eh, heel charmante poes. Zit ik nou gewoon met dat andere flesje met een dikke top? Ja, dat weet ik natuurlijk niet. ben ik helemaal vergeten te zeggen. om er een doek bij te houden dat een beetje vochtig is. Voor deze plekjes, die kun je dan even meteen wegvegen. Gelukkig had ik hier wel een oude doek. En ook hier even meteen weer weghalen. Want als je dat niet doet, dan blijft het echt eh, goed voor een paar dagen zitten. Dus als je iets hebt van, nou ik heb eh, morgen iets leuks te doen of overmorgen. En je haalt de vlekken niet op tijd weg, dan... Ehm, zijn die vlekken ook niet weg voor je leuke uitje. Oeh, hier zit lekker veel. Dit voelt echt lekker in. Oké, tijd om die andere open te draaien. Kijk, je ziet al dat het gewoon echt al wel donker begint te worden. Nou heb ik mijn hoofd gedaan en nou ga ik even de rest van mijn haren doen. En dat gaat iets makkelijker, want ik gooi het er eigenlijk gewoon in. Nou, kom. hier zie ik nog wel een droog plekje. Dus die ga ik even opvullen. wat je ook zou kunnen doen natuurlijk is wel heel erg handig soms. Want ja, je ziet dat het toch wel ehm, gaat klitten allemaal. Om er eh, een, ja, een borstel bij te houden. Die, eh, of trouwens wat nog beter is, dat het eigenlijk gewoon een kam. Ik heb er wel hier eentje liggen, maar ik gebruik eigenlijk op het algemeen nooit een kam. Want ik vind dat je er op die manier eigenlijk gewoon weer de verf ehm, eruit aan het kammen bent werk gewoon... Oh. En ik werk gewoon een beetje om die glitter heen. En dan zit weer een vlekje. Echt, je kan niet snel genoeg zijn om die vlekken weg te halen, want het gaat zo snel. Zo. Maar deze grote paardenstaart en daar gooi ik gewoon haarverf in. Want het is nog best wel donker, dus dat hoeft niet heel erg veel. Maar ik heb nog genoeg voor. Iedere keer als je denkt van hij is bijna op, dan komt er toch gelukkig nog wel wat uit. ik meestal in. Dan zie je ook dat het beter verdeeld wordt. En dan zorg ik even dat de laatste restjes die er wel nog in zitten, dat die toch nog even hier breng, opbreng. Oeh! Verfvlek. Nou, de laatste keer dus even goed hier, want hier draag ik altijd mijn scheiding natuurlijk. Daar zitten even ook de grijze haren, hier. Dus die wil ik echt even goed pakken. Ik ben nu toch wel echt allemaal aan het knie hoor. Oh, oh. Ja, zo ver mogelijk even toch een beetje uit het knoop kan halen dan ben ik eindelijk klaar. Dus wat ik eigenlijk van tevoren had moeten doen is even in de verpakking kijken. Daar zit meestal wel een gebruiksaanwijzing in. Daar staat trouwens ook op dat eh, je eigenlijk van tevoren een allergietest moet doen. Dus mocht je nog nooit je haren hebben eh, geverfd, zorg dan eerst even dat je wat verf test aan de binnenkant van je pols. En gaat kijken of het na een kwartiertje of je nog steeds geen last hebt en als dat niet zo is, dan kun je het gewoon gebruiken. Ga je nou wel een beetje uitslag, dan is het zeker afgeraden dus om haarverf te gebruiken. Ik weet niet of er zo eh, misschien nog andere opties zijn waardoor je het dan toch zou kunnen verven. Misschien henna of iets, dat is iets natuurlijker, dat zou je dan kunnen proberen. Eh, ja, ja, je leest natuurlijk altijd even hoe lang het er dan moet inzitten. En hier staat. Vermijd elk contact met kleding of sieraden aangezien deze vlekken niet meer te verwijderen zijn. Wij raden aan de kleuring elke keer weer te herhalen, aangezien het haar gemiddeld 1 cm per maand groeit. Dat is best wel veel. Oh jee, nou komt het hoor, wacht niet. Na twee weken voor een aan permanent of nog kleuring is gebruikt voor haarkleuring of voor korte werktijd met 10 minuten. Grijzer of lichter aanbevolen. Waarschijnlijk dus of je permanent in de kleuring staat kan het intensiever uitvallen dan een verpakking. Ik zie hier nog niet zo staan hoe lang je dit eigenlijk moet gebruiken. Ik zorg meestal dat het ongeveer zo'n 20 minuten tot 30 eh, minuten erin zit. Maar dat kan echt verschillen hoor, per product. Even kijken, misschien staat het hierop. 1. Voorbereiding, 2. Mengsel, 3. Verleden. Behandeling. Ah, kijk eens aan. Deze behandeling wordt aanbevolen indien u uw haar voor, het eerst voor de eerste keer kleurt met een permanente kleuring of er geen zichtbare uitgroei is van een vorige kleuring. Eh, voor dit het zo. ik nou, Masseer het mengsel goed in en laat het 30 minuten inwerken. Ik mag het om half zeven eruit gaan wassen. Oh god, ik zie alweer allemaal... Zie je dat? Dit zijn dus al die vlekjes die ik bedoel. En dan vallen mijn oren op zich nog wel mee. Ik ga even heel snel met vaseline boenen. nu. Maar er zullen altijd wel wat vlekjes zijn. Om te kijken aan deze kant, joh. Dan ben ik echt eh, iets te wild <laughs> geweest. ga blijven. De verf zit nu in mijn haren en het mag over een half uurtje eruit. Het is nu 6 uur s avonds, dus om half 7 ga ik het uitwassen. Ik zie al dat het heel erg begint te kleuren. Ik was het één keer in het half jaar, verfde ik mijn haar en dan had ik zoiets van, nou ja, dan, dan zijn ze maar de laatste maanden wat bruiner. Maar ik wilde niet eh, veelvuldig mijn haren gaan verven, omdat je haren natuurlijk wel kan heel erg beschadigen. Ondanks er geen ammoniak in zit. Het beste is natuurlijk om niks in je haren te doen. Maar goed, ik heb nu geen keus meer, want ik begin grijs te worden. Oh, ja. vlekje op mijn oren, zie je? En daarom heb je dus die vaseline, want ik had vaseline op mijn oren gedaan. En dan zie je een vlekje en dan doe je dus een keer zo. En dan is het vlekje eigenlijk gewoon meteen weer weg. Dus die vaseline is echt heel erg belangrijk. Je kan natuurlijk ook gewoon een andere vettige crème gebruiken. Het maakt eigenlijk niet heel erg veel uit. Uh, ik heb het niet helemaal droog kunnen houden. Oké, nee, wacht hoor. Let me face it. Oeh, volgens mij is het wel gelukt, toch? Oh, dat ziet er wel goed uit. Hij heeft goed gepakt. Eindelijk. Nou, dit is dus het resultaat. Eh, het is nu nog een beetje ontploft door de fijn. Dus ik zou het eerst eh, een beetje moeten gaan stijlen. Maar zoals je ziet, het glanst heel erg mooi. Het voelt heel erg zacht aan. Natuurlijk ook door de conditioner. Dit is de kleur. En het is dus de Siles 210. En zoals je ziet heeft hij echt overal mooi gepakt. Ik zie geen grijze haren meer. Dus daar ben ik voornamelijk heel erg blij mee. Hij heeft heel erg goed gepakt. Ik kan er weer even een maandje mee door. Bedankt voor het kijken. Abonneren, duimpjes omhoog alsjeblieft als je het videootje leuk vond. En zorg dat je niks mist, want er komen nog hartstikke veel leuke vlogs aan. Ik heb deze maand heel veel leuke dingen op de planning staan ook. Dus blijf erbij en tot de volgende keer.